O ano é 2021. A internet só fala em uma coisa. São três letras B. Exato. Você sabe muito bem o que é. Fala galera, beleza? Eu sou o Jorge tudo bem? Caso tiver um reflexo de editor de vídeo é porque eu tava editando meu vídeo. Quer dizer, eu tava testando o efeito. Não né? Se liga a internet acontece isso. Cala a boca, seu boca, seu Carol. Cala a boca, seu boca, seu Carol Cala a boca, seu lixo. Cala a boca, seu lixo. Cala a boca, seu lixo. Cala. Fica me xingando à toa. Estão tá vendo, né? Não é triste. Por quê? Por causa de Reality show! Uau, para brigar só por causa de um reality show! Uau! Resumindo, é, estão brigando por causa de um reality show. Por quê? Não venha me perguntar. Então, é isso não briguem por causa de um reality show. Olá, deixa o like aí. Pessoal, oh, sei lá o que, reality show, blá blá blá. Uau, que legal. Vamos brigar por causa de um negócio que nem é com a gente. Uh. Aí você abre a internet, é aquilo que eu falei. Uau, edição de vídeo, olha que demais. Não briguem comigo por causa que eu sou... Nossa, tá laranja. Tá tudo laranja. Você é louco? Aí, tá mais. <laughs> Eu ficar assim. Não, não sei porque tá assim. E a anta do meu cachorro. Anta do meu cachorro. É, não faz sentido nenhum. Ele tá latindo que nem besta. Eu não sei quê. Ou sei. Então é, não briguem por causa de um reality show. É, Eita, velho, tá sem internet, o negócio. Você tá ligado, velho? Merda. Não briguem por causa de reality show. Isso é uma perda de tempo. Dá like. Uau! Esse vídeo foi bem pequeno porque eu estava com preguiça de brincadeira. É por causa que é só isso que tinha que falar.